Herkese selamlar dostlarım. Benim Mircan ve bugün de sizlerle beraber e, Roblox'ta abi nasıl yüzsüz olunur onu göstereceğim. Dostlarım e, Roblox'un yeni bir bug'ı bu galiba bilmiyorum. E, ben de bunu daha yeni gördüm ve hemen çekmek istedim. Arkadaşlar bu arada video gelmediği için özür dilerim. Bilgisayarımda bu aralar bir sorun vardı ve o sorunu sonunda hallettim. Ee, videolarımı falan açarken ikide bir böyle yeşil siyah ekran oluyordu. Ee, kabloları çıkarttım falan yeniden taktım ve düzeldi şu an. Ee, çözümünü arıyordum ve buldum. Şimdi arkadaşlar bugün sizlere nasıl yüzsüz olunur onu göstereceğim. Bu book için sadece arkadaşlar 10 Robux'a ihtiyacınız var. Şimdi isterseniz gösterelim. Hemen abi alacağınız face'i gösteriyorum. Şöyle bir face var dostlarım. Bu face'i almanız gerekiyor. Bu face'i almazsanız olmaz dostlarım. Şimdi bu face'i takıyoruz. Ve abi ondan sonrasını izleyin. Bu face'i taktıktan sonra isterseniz hemen bir oyun girelim. Ne girelim? Mesela e, en son ben ne oynamıştım? Bakın şu an face'im yok yani görüyorsunuz. E, ne oynayabiliriz? Mesela Tower of Hell oynamayalım. Yok abi Tower of Hell hiç oynamayacağım. Ne oynayabiliriz böyle gösterebileceğim bir jailbreak'e girelim dostlarım. Arkadaşlar işte bu taktiği yaparaktan yani böyle 10 Robux vererekten face'siz olabiliyorsunuz. Yani yüzsüz oluyorsunuz. Ee, ve çok güzel bir şey bence yani. Mesela daha az önce Kuzey bu bugu yaparaktan Slenderman yaptı. Ve cidden çok da güzel oldu. Ee, onun da SS'ini buraya koyarım. Bu, bu arada Kuzey'de buradan selam. Zaten şu an biz de Discord'dan konuşuyoruz. Ee, ben kendimi sağırlaştırdım video çekeceğim diye. Aga. Heh, açıldı tamam. Şöyle hemen karakterim yüklensin. Şu an e, oyun yükleniyor. O yüzden geri şart donuyor. Şöyle polis mi olalım? Bence bir polis olalım. Evet dostlarım bakın. Görüyorsunuz. Şu an face'imiz yok ve görünüşümüz de böyle. Ee, arkadaşlar bu face'in linkini e, yorumlara bakın. Yorumlara sabitleyeceğim. Sabitlenen yorumlarda bulabilirsiniz bu face'i. Ee, koyacağım abi. İsteyenler indirsinler. Yani indirsinler diyorum işte 10 Robux'a alsınlar. Ve bu arada Piggy. Piggy var altta. Ben hemen e, sesi kısayım. Telif falan yerim diye. Ee, sizler de arkadaşlar sadece 10 Robux ile böyle face'inizi silebilirsiniz. Aa buradaymış lan. Ne habersin Piggy? Piggy abim. Bu Piggy'yi galiba kaldırmayacaklar ya. Bilmiyorum ama kalkmaz galiba. Arkadaşlar görüyorsunuz ee, işte böyle face'imizi silebiliyoruz. Dur dur. Hop. Kanka sen bir yat aşağı. Kanka gelsene be. Kanka sen de bir yatsan aşağı. Oo. Au. Aa, hayır, hayır hayır hayır hayır hayır. Kanki sen yattın aşağıya. Bir de sen yat aşağı. Yat aşağıya hadi bakalım. Gençler gördüğünüz gibi işte böyle faces olmak istiyorsanız bu taktiği yapabilirsiniz. Yani sadece 10 Robux ve 10 Robux'a da böyle faces olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Ee, yakında yeniden videolara devam edeceğim. Bu sorunu da hallettiğim için çok yani şeyim mutluyum. Yakında devam edeceğiz. Hile videoları ve öbür videolarda gelecek. Hepinizi seviyorum. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.